नमस्ते रोचक ज्ञानको युट्युब च्यानल तथा फेसबुक पेजमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ तपाईँले टिभी हेर्दै गर्दा कहिलेकाहीँ झुक्किएर भए पनि डिस्कभरी च्यानल लगाउनु भएको छ भने एउटा अनुहारलाई पक्कै देखेको हुनुपर्छ जुन अहिले तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ यिनको नाम हो बेयर गिल्स एडभेन्चरस कार्यक्रम मन पराउने व्यक्तिहरूको लागि भने यो नाम र अनुहार पक्कै पनि नयाँ होइन संसारभरिमा एक अर्बभन्दा बढी समर्थक भएका यी व्यक्तिलाई विश्वकै सबैभन्दा साहसी व्यक्ति भन्दा पनि फरक नपर्ला आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई यिनै साहसी व्यक्ति बेयर ग्रिल्सको बारेमा केही रोचक तथ्यहरू बताउने छु जुन तपाईँलाई सायदै थाहा होला बेयर ग्रिल्सको जन्म सात जुन उन्नाइस सय चौहत्तरमा बेलायतको लन्डनमा भएको थियो जन्म बेलायतमा भए पनि ग्रिल्सको पालन पोषण भने उत्तरी आयरल्यान्डमा भएको थियो उनी चार वर्षको उमेरसम्म उत्तरी आयरल्यान्डमा बसेका थिए बेयर ग्रिल्सको वास्तविक नाम बेयर ग्रिल्स नभई एडवर्ड माइकल ग्रिल्स हो बियर त उनको दिदीले बचपनमा दिएको नाम थियो बियर ग्रिल्स सन् दुई हजार छदेखि सन् दुई हजार एघारसम्म डिस्कभरी च्यानलबाट प्रसारणमा आएको कार्यक्रम म्यान भर्सेस वाइल्डबाट विश्व चर्चित हुन पुगे र तपाईँ हामीमध्ये धेरैले पनि उनलाई यही कार्यक्रमबाट नै चिनेका हौ म्यान भर्सेस वाइल्ड सिरिजको पहिले अर्कै नाम रहेको थियो सुरुमा यो कार्यक्रमको नाम Born Survivor Bear Grylls Ultimate Survival राखिएको थियो बेयर ग्रिल्सको राज्यमा ब्ल्याक बेल्ट होल्डर हुन् बेयर ग्रिल्स इसाई धर्म मान्छन् र उनको भगवानप्रति एकदमै ठुलो आस्था रहेको छ बेयर ग्रिल्सको एकजना इन्डियन साथी रहेका थिए जो इन्डियन आर्मीको रिटायर्ड अफिसर थिए यसबाट उनी यति प्रभावित भए कि म्यान भर्सेस वाइल्ड सुरु हुनुभन्दा अघि उनी इन्डियन आर्मी जोइन गर्न चाहन्थे बेयर ग्रिल्सका तिनजना बच्चाहरू रहेका छन् बेयर ग्रिल्सले ब्रिटिस स्पेसल एयर सर्भिसमा पनि तिन वर्ष सेवा गरिसकेका छन् सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा जब उनी मात्र तेइस वर्षको थिए त्यो बेला उनले आफ्नो ढाडको हड्डी भाँचिदाको अवस्थामा पनि सबैभन्दा कम उमेरमा सगरमाथा कारोबार गर्ने रेकर्ड कायम गरेको थिए तर अहिले यो रेकर्ड अर्कै व्यक्तिको नाममा रहेको छ सगरमाथा चढ्नुभन्दा एक वर्ष पहिले पहाडबाट हाम फाल्ने क्रममा प्यारासुट च्यातिएकोले गर्दा उनको ढाडको हड्डी भाँचिएको थियो बेयर ग्रिल संसारको यस्तो यस्तो ठाउँमा पनि पुगेका छन् जहाँ उनीभन्दा पहिले कुनै व्यक्ति पुग्न सकेको थिएन बेयर ग्रिल्स घरमा हुँदाखेरि गिटार र पियानो बजाउन मन पराउँछन् ब्रेजडिल्सले सात हजार छ सय मिटरको उचाइमा हट एयर बेलुनमा डिनर गरेर विश्व रेकर्ड कायम गरेका छन् बेयर ग्रिल्सले सन् दुई हजार दुईमा लन्डन युनिभर्सिटीबाट हिस्पेनिक स्टडिजमा डिग्री प्राप्त गरेका छन् यो एउटा स्पेनिस भाषाको साहित्यको विधा हो बेयर ग्रिल्सले चिनियाहरूलाई आफूप्रति यति प्रभावित पारेका छन् कि दुई वर्ष अगाडि उनको जीवनीको किताबलाई चिनमा सबैभन्दा प्रभावशाली किताबको उपाधि मिलेको थियो आफ्नो परिवारलाई हरेक व्यक्तिले माया गर्दछ तर बेयर ग्रिल्सको आफ्नो परिवारप्रति अलि अलग्गै किसिमको माया रहेको छ उनी हरेक सुटिङमा जाँदा आफ्नो परिवारको फोटो आफ्नो जुत्तामा हालेर जाने गर्दछन् बेयर ग्रिल्स हरेक सुटिङ सकेर घर पुगेपछि हरेक पटक किरा मार्ने औषधि खाने गर्दछन् सुटिङको समयमा उनले आफ्नो पिसाब र मरेको जनावर यति खाए कि उनी आफ्नो पिसाब पिउन र मरेको जनावर खान बानी नै परिसकेका थिए तपाईँको मनमा यो जान्ने इच्छा हुनसक्छ कि बेयर ग्रिल्सले आफ्नो जीवनमा खाएको सबैभन्दा घिनौना चिज के होला सोच्नुहोस् त के हुनसक्छ तपाईँ किन सोच्ने चिन्ता लिनुहुन्छ मै बताइदिन्छु उनले आफ्नो जीवनमा खाएको सबैभन्दा घिनौना चिज खसीको काँचो अन्डकोष हो सन् दुई हजार पन्ध्रमा बेयर ग्रिल्ससँग तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा पनि ट्रेकमा गएका थिए उनीहरू क्लाइमेट चेन्जबारे जनचेतना जगाउनका लागि अलास्काको दुर्गम क्षेत्रको ट्रेकमा गएका थिए यी त थिए विश्व चर्चित बियर गेट्सको बारेमा केही रोचक तथ्यहरू यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला यस्तो रोचक कुराहरू कसको वा के को बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ तर कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो विचार लेख्न नबिर्सिनु होला रोचक ज्ञानको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब र फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गर्न नभुल्नु होला भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद फेरि भेटिनेछ अर्को भिडियोमा ओके बाई